геш чего ты злишься все мы уже закрыли он психует мы открывали балконную дверь и заходил холодный воздух и он до сих пор себя не может прийти он привык что жопка в тепле должна быть прям вот так вот выговариваешь нам да ну все все там хозя стоит это мы мы все те же люди ты с нами живешь уже пять лет эй ну вот, видишь? Вот. Ну вот, все. Все в порядке. Чё за лев этот тигр?